Mati mati nggak? Off off off nggak? Ya. Berisik banget. benci malam ini Ku benci tempat ini Dan kesepian ini mengganggu Di dalam botol ini Di dalam masa ini semua Yang dulu telah datang pergi dan menghilang Terus bertanya engkau di mana Mungkinkah sekarang seorang akan datang temani sebelum terlambat Selamatkan aku